أنا صاحبة رأيي وعايشة حياتي بوجهة نظري ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه وأبويا علمني ما خافش ودايما أواجه قدري ومادام على حقي ما خافش ده مبدأ عايش عليه برأيي وعيش حياتي بوقت نظري ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه وأبو علمني ما خافش ودايما أواجه قدري وندم على حقي ما خافش ده مبدأ عايش عليه انا واضحه وضوح الشمس في عز ضوها صعب أنا تحديت اليأس بأملي ما بحبش أسقف للغلطات ولساني صريح وما حدش كاسر عين الناس تشهد لي بعماني من صغري بكافح ما تهزتش قصادي أنا وطني show.